Ok, acá me topé con otro eh, fan animation parodia de auto Gigante, así que vamos a ver este. No hay que sin otro canal, ¿eh? Ok. Pasamiento de auto Gigante, Ah. Mm, <laughs> eh, ¿Con cuál? Oh, eh. Interesante. <laughs> está plano. <laughs> <laughs> No estoy tan desesperado. Se <laughs> <laughs> fue la mierda. ok. ¿Eh? Ah, ok. Yo, Pierre, you wanna come out here? 下げる何をしてる What? 忘れたのか何をしにここに来たのかああ、見えなかっ <laughs> あ。 Ok. te está jugando a Sasuke, ¿no? Ah, ok. Ok, a ver este. Hmm. Naruto-kun, ah, can I help you? inglés. Uh, ah, no, it's just those clothes have a lot going on. Hmm? It's like, you know, you're different from how you were back then. Diferente con eso. You've become incredibly sexy. You've become incredibly mature. You seem really cold. Está fría. I see. But I love that about him. Hmm? Are you warm now? Ah. más. ¿Mm? Ok. Ah, yo pensé que iba a ser una, una <laughs> ya no, ok, entonces. Eh, estuve bonita animación, no esta. <laughs>